Eh, joyeux Noël les deux copains qu'on a. Et, comment vous allez bien <laughs> Bah, bien et toi Bah, moi, ouais, ça va, sinon... Euh, il y a là qui vient de venir. Ah, s'occupe pas de ça, allez, viens, prends, prends une photo ensemble. D'accord, mais faites-moi une place, hein. <laughs> tu tiens à être Tu toi. Allez, prenez une photo devant le sapin. Clic. Oh, ça fait plaisir de vous voir. Encore une photo Toi aussi devant le Père de Noël. Ah non, merde, c'est encore aujourd'hui Noël. Mais oui, c'est une, euh, oh, une animation spéciale de Noël. Oh, et puis zut, hein. merci à tous à regarder cet épisode. Quoi C'est déjà fini Tu fous ma gueule ou quoi ah, Papa, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, reviens, attends là-bas. Hey. Tu parles avec la voix de Mario là, maintenant. Non, en fait, ton skin est bizarre. Pour une, euh, pour une voix bizarre. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est bon, tu es chanson Ah, rien du tout. Et vous là Bon, <laughs> ok.